this የሚሆን ነው የተደ ከድካሙ በቀር ትርፉ ምንድነው? ይልቅ በጉብዝናው ወራት ጌታን ማሰብ ነው ለሰው ከድካሙ በቀር ትርፉ ምንድነው? ይልቅ በጉብዝናው ወራት ጌታን ማሰብ ነው since I did what the guitar. Domingo no te pero siempre now Neta bonita ነው ለሰው ከድካሙ በቀር ትርፉ ምንድነው? ይልቅ በጉብዝና ወራት ጌታን ማሰብ ነው። 战斗。 Thank you. ሰው ለጌታ የጭንቁ ጊዜ ሳይመጣ ግዳጅ ሳይሆነብኝ አመልካለው በውዴታ እየተገዛው ለጌታ አመልካለው በውዴታ እየተገዛው ለጌታ ፍቅር ጨምሮብኝ አጣውኝ የምለው ግዴታዬን ለማክበር አይደለም የማመሰግነው ይልቁንስ ፍቅሮ ጨምሮብኝ አጣውኝ የምለው ምቹ ሳለ ጊዜው ሳይወዱ ጌታ በሉት ቀና አስገድዷቸው እኔ እስቲ ልዘምርለት ምቹ ሳለ ጊዜው ስንት የሚለው ነገር እልብ የለኝ እኔ እልፍ የምስጋና ቃል የእግዚአብሔር ያደቀመ Matura Amen. I said ተዘጋልኝ ዛሬን በድሜ ጨመረው በድሜ ጨመረው Segala